ಆಸ್ಟ್ರೋಯೋಗಿ ತಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತ ಹಿಂದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಅಷ್ಟೋಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಭಾಷೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಮಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ಮೀನರಾಶಿವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬುಧ ಗುರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಹು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರ್ತೀರಾ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಂಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ ಬುಧ ಬಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಗ್ರಹ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯಗಳಿದೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯಗಳಿದೆ ವಿದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಚಟ ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಡಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಆದಷ್ಟು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಥರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಂದರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆನಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗನೇ ಆಗಲಿ ಮಗಳೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಆದಷ್ಟು ಕುಜಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ದಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಬೇಕಾರಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿನೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಕುಜ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ನೀಚ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೀಚತ್ವದಿಂದ ಕುಜ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯನೂ ನಡೆಯೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನರಾಶಿಯವರೆಗೂ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಯೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಷ್ಟಯೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತ ಇಂದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ